барномаи чашмаи умед бо саид мурод давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои дифил ассалому алайкум ҳамватанони азизу гироме ҳамватанони муҳтарам шумо имрӯз дар барномаи чашмаи умед иштирок доред ҳамватанони азизам шумо имрӯз барномаи чашмаи умедро гӯш карда истодаед ин якумин барномае ҳаст ки дар бораи сарватмандӣ дар бораи фикри озод дар бораи илм дар бораи шахсиятсозӣ сухан меронем ҳамватанони азизу гиромӣ имрӯз имрӯз ману шумо шоҳиди оне ҳастем ки аз 6 то 7 фоиз мардуми тоҷик мумкин ки 90 фоизашам дар байни 20 сол аз китобхонае ки дуршудагӣ ҳастанд ба ҳамин сабаб фикронаи мардуми мо э, танг мондагӣ ҳаст ана чӣ гум фикронаи шумо бошад ин ҳамин ягона чизе аст ки шумо шахсияти шуморо месозад ин фундаменти шахсияти шумо ин тарзи фикронаи шумо ҳаст фундаменти ояндаи шумо ҳаёти шумо ин аз фикронаи шумо вобаста аст инсон ба ҳаёти худ ҳамон чизҳое овардан метавонад ки ҳамон мақсадҳое дастрас кардан метавонад ки ба он фаҳмишаш расад инсон танҳо ҳамон коре ӯҳда мебарояд ки ҳамон кора кардана барои амалӣ кардани он кор натиҷа ба даст овардани ин кор фаҳмиш дошта бошад инсон аз фаҳмишаш боло кардан наметавонад инсон аз э, доираи фаҳмишаш берун баромада наметавонад границае диққат кунед сарҳаде муваффақияти шуморо фаҳмиши шумо аниқ мекунад чӣ қадар шумо фикронаи шумо баланд бурояд чӣ қадар шумо маштаб чӣ қадар маштабе фикронаи шумо зиёд бошад ҳаме қадар шумо идеяҳои нағз ба саратоб мебиёяд камбағалӣ ин бепулӣ нест камбағалӣ ин э, тарзи фикронаи камбағалӣ доштан аст сарватмандӣ ин пулдорӣ нест сарватмандӣ ин тарзи ҳаёт асаргузор тарзи зиндагӣ хуб кардан аст вақте ки ман ҳозир дар бораи сарватмандиё камбайла гап мезанам ин мазмуни оне надорад ки ман дар бораи пулдорӣ ё бепулӣ гап зада истодиам ман дар бораи фарҳанги бақувват дар бораи илҳоми бақувват дар бораи шахсияти бузург гап зада истодиам барои ҳамон дар муддати кории ман дар бисту ду соле ки кор карда истодиам номи ман саидмурод давлатов ман доктор илмҳои равоншиносӣ доктор илмҳои иқтисодӣ профессор маркетинги бизнеса дар муддати бисту ду соле ки дар шасту се давлати дунё ман кор карда баромад карда зиёда 7сичанд ҳазор одамо дарсҳои мана гӯш кардаги аст ҳамин сабаб таҷрибаи корие ки ман гирифтам дар ҳамин муддат дар китобҳоам овардаги ҳастам 55та фарқияти тарзи фарқияти фикронаи мардуми камбағал ва мардуми сарватмандро ман омӯхта буромада дидам вақте ки ман омӯхта буромада дидам ки мардуми сарватманд ва мардуми камбағал ҳамин хел фикрона доранд ба хулосае омадам ки ҳар чизе ки ба ҳаёти инсон пайдо мешавад аввал дар сари ӯ пайдо мешавад дар ҳаёти мо ҳамаи чизе ки мо мехоҳем ду бор пайдо мешавад якум бор дар сари мо пайдо мешавад баъд дар ҳаёти мо пайдо мешавад фикри илмомӯхтан аввал ба сари шумо пайдо мешавад баъд шумо меравед илм меомӯзед фикри Э, якон корхона кушодан аввал дар сари шумо пайдо мешавад баъд шумо рафта ва корхонаам мекушед фикри як кас так ҷанг кардан ё ғурбат карданам аввал дар сари шумо пайдо мешавад баъд шумо рафта ин кора мекунед вақте ки фикронаи шумо ба қувват шуд фикронаи шумо э, фикронаи сарватмандӣ пайдо шуд фикронаи сарватмандӣ ин э, чӣ гум ин созидателни фикрона ин чизе ки як фикронаест ки доимо як чизи нав мебиёрад ба ин дунё доимо як чизи нав месозад диққат карда бинед мана мисалан ман ин куртае ки ману шумо мепӯшем ман ин компютере ки шумо шешта тамошо карда истодаед фотоаппарате ки ҳаст самолёте ки ҳаст дорӯе уколе ки ману шумо истифода мебарем мошине ки ману шумо истифода мебарем самолёте ки истифода мебарем ин хонаҳое ки ману шумо зиндагӣ мекунем ҳаме ҳамино вақташ бир набуд ҳаме ҳамино як вақте фикри як инсон буд диққат карда истед ҳаме ҳамин ҷамъияте ки имрӯз ману шумо дида истодем ин пешравие ки ману шумо дида истодем ҳамаи ин як рӯзе ин фикри як инсон буд манаин электричество бинед рушное бинед манаин э, раҳоя бинед манаин мостоя бинед манаин кайҳона бинед ҳамаи амино як вақте фикри як инсон буд фикри инсон лаёқате дорад тавоное дорад ки асрҳои аср гузарад вақте ки инсон меҳнати фикрона натиҷаи меҳнати фикронаашро ба даст оварда намешавад натиҷаи меҳнати фикрона ҳазорҳо сол фоида мебинад манаман шумо ду мисол мебиёрам сета якта намуна мебиёрам шумо метавонед ки деҳқоне кунед деҳқоне кунед ҳар сол вақте ки шумо имсол кишт мешунёнед тирамо ҳосилашро ба даст меборед ана ин ҳосили якбора меҳнати якбора ҳосили якбора соли оянда барое ки ҳосил ба даст биёред бо аз сари нав шумо маҷбуред ки бо деҳқоне кунед یک سال به یک بار حاصل میگیرید یا دو بار ممکن نه هر بار تا نشینون تا گرفتن نمیتونه این یک تا یک مهنت یک رزولتات یک مهنت یک ادنو دیست و ادنو رزولتات یک مهنت یک رزولتات انا کن شما میتونید که باغبانی کنید اگر که فکرانه شما با پیش روید شما میتونید که باغبانی کنید من میخوام که شما فرقیت فکرانه مردم سرودمان و کمبغل حس کنید شما میتونید که باغبانی کنید یک بار مهنت میکنید 20 سال حاصل میگیرید нигоҳ кунед кадомаш эффективна кадомаш натиҷаи бақувват дорад мана ин гӯем деҳқоне мана ин боғбоне вақте ки шумо деҳқонӣ мекунед аз як меҳнате карда истодагиатон як результат мегиред нигоҳ кунед як меҳнат як результат ман мехоҳам ки шумо фаҳмед як действие як меҳнат як результат диққат вақте ки шумо боғбонӣ мекунед як действие то як меҳнат меҳнат бист сол бист сол результат мегиред мумкин 50 сол результат мегирад баъзе дарахте аст ки 400 сол умр мебинад анакун вақте ки шумо илми меҳнатӣ мекунеду фикронае фикронае диққат кунед сарванбанд ба худатон э, вақт зиёд мекунед вақте ки шумо фикронаи сарватмандиро меомӯзеду инро ба худатон як мақсад мегузорад шумо тарзи ҳаётатона ҳамин қатъи гурзонда мегиред шумо кадом меҳната мекунед меҳнати илми илм вақте ки шумо меҳнати илмӣ мекунед мана нигоҳ кунед самолёте як бор ихтироъ кардан ҳазорҳо ҳазорҳо сол одамо истифода мекунад баъзе дору баъзе укол баъзе нигоҳ кунед роҳҳо мошин як бор меҳнат мекунед мумкин ки миллион результат мегиред ҳамватанои азизи гуроме аз сабабе ки бист сол бисту панҷ соли охир خلق ما از کتابخانه دور شده ایستاده است در حقیقت گجا استاده است خلق ما کار سیابه یا دهقانی میکند یا فقط مرد کاری میکند یا که فقط استرایک برفته کار میکند یا که تکسیستی میکند تکسیستی همی کلینت حاضر بردی در اومد هست نبردی در اومد نیست چیزی که من به شما میخوام که آموزم من میخوام که من و شما با این حرکت کنیم ман боварӣ комил дорам ба ҳар як фарзанди миллати тоҷик ба ҳар як шахсе ки имрӯз ин барномаи моро чашмаи умедро гӯш карда истодааст ман бовари э, калон дорам ки ҳар як фарзанде ки ин имрӯз ҳар мо ба мақсаде омадем ки панҷои чор ҳафта дар муддати як сол ҳар ҳафта дар рӯзи шанбе барномаи мо пахш мешавад фақат дар бораи илм дар бораи фарҳанг дар бораи пешравии шахсияти шумо ман гап мезанам ман мехоҳам ки дар муддати як сол то охири ин барнома шумо тарзи мана ин фикрона чӣ хел як бор план кашида нақша карда кор кунам ки миллион ҳосил ба даст биёрам миллион результат ана ин чиза ман мехоҳам ки шумо омӯзед шумо тасаввур карда бинед ҳамаи инсон дар ҳамин дунё шаст сол ҳафтод сол то сад сола мумкин ки зиндагӣ мекунад не ки агар ки бисёртараша гирем куллан ҳафтод ҳаштод фоизи мардуми рӯи замин ҳамин шаст то ҳаштод сола зиндагӣ мекунад як даҳ фоизи дигааш мумкин то сад сола мерад аз шаст то ҳаштод сола бисёриҳо дуруст диққат кардаист як панҷ фоизи дига то шастам намерад диққат карда бинед нигоҳ кунед чи ба як баъзе одамо зиндагиаш ба ҳама қадар меҳнат мекунаду ба зур нук ба нук зиндагӣ мекунад неки баъзе одамои дигар бошад баъзе одамои дигар бошад миллионеру миллиардер шуда метавонад чӣ ба ки мана ино ҳосили меҳнати ҷисмонӣ ба даст мебиёранд ана инҳо ҳосили меҳнати ақлӣ меҳнати илмӣ ба даст мебиёранд бо як мисоли дига мебиёрам барое ки шумо мана фаҳмед тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд чӣ фарқият дорад чанд вақта ман дар қишлоқи худам будам ман ноҳияи айнӣ таваллудшудагӣ ҳастам мо як қишлоқи дурдаст ҳастем ки қишлоқи мо қишлоқи дарғ охирон қишлоқе ҳаст ки баъд аз вай мачои кӯҳна сар мешаваду далши кӯҳ сар мешавад диққат кардаистед дар ҳамин қишлоқи майдияки мо ки таги 35 370 оила зиндагӣ мекунад ёки мумкин 400 оила якта муаллимам ҳастам ман ҳар соле ки мерам муаллимо қативохӯрӣ мекунам талабао қативо мухӯрӣ мекунам як рӯз чандвақта ки рафтам ман дар бораи дарахшишноне гап задам ман гуфтам ки пештатар мардуми бобои бобокалони мо дар кӯҳистон лалмкорӣ мекарданд лалмкорӣ бошад маънаи деҳқоня ҳар сол сари кӯҳ биромада замина ҷуфт карда лалм коришдан дар кор буд ки гандуму ҷав коришда нон хӯрдан дар кор буд ман гуфтам ки аин дур шуда боғбонӣ кунед баъд аз боғбониам бо фақат меҳнати ҷисмонеша ба назар нагиред меҳнати илмиша агрономӣ имена технология истифода бурдан ёд гиред якта муаллим мисоли хуб гуфтанд як дара гуфтанд ки дарахтое дорам боғ дорам дарахто дорам анаамин ҳар сол меваи ҳамин дарахтоа гирифта мефурӯхтам як ҳамин дарахто мева медод як кело амина як келоша мари як кело як кело амина як сомонӣ мефурӯхтам гуфтанд ранги ҷилла гирифта компоте гирифта одамо мефурӯхтанд ман гуфтам э, ин гапи ман анча вақт шуд ба ман гуфтам ки чӣ ба бояд дарахтотон пайванд накардед гуфтан муаллим ар рӯзе ки шумо омада инҷо гап зада рафта истодед як даҳ сол панҷ соли охир як даҳ сол панҷ соли охир ман гирифтам дигар боғам ба гуфтан як чандта дарахто пайванд кардам диққат карда истед як кило вайшона як сомони фурӯхта истода буданд анаку вақте ки гирифта пайванд кардиан дарахтоя чӣ шудааст анаку як килои ҳамин дарахти пайвандкардагишона нӯҳ сомони фурӯхтиан ҳамин сол همین سال 2020 و من گفت 2019 گفتن که سال 2019 نه سامان فروختم یک سورتش با یک سورت دیگه شه نو دیگه شه یک کیلوشه گفتن 25 سوم فروختم انا کو من میخوام که شما چیز ببینید نگاه کنید اینم همون درخت اینم همون درخت اینم همون درخت اینم هم همو قدر وقت میره برای آب دادن این با هم همو قدر وقت میره برای مهنت کرده جمع کردن این با هم همو قدر меҳнати ҷисмонии ҳами ҳамин дарахтҳо як хел неки ҳосилаш бисту панҷ бор зиёд чӣ ба манаи як сумаш чӣ ба ки ин даромади меҳнати ҷисмонӣ ай анаин бисту чор сумаш меҳнати ақлӣ илм технология илм фаҳмиш ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамин бадани одам аҳама кадом органи бадани одам кадом узви бадани одам а ҳама тамбалай майнаи сараш мозг ҳамин майнаи сари инсон а ҳама тамбалтарин ҷузъи бадани шумо ҳаст вай намехоҳад дигаргуния вай намехоҳад ки бешавад вай намехоад бо а ҳама хитре аст дасти шумо итоат мекунад куҷое хоҳед амона роҳӣ мекунед чашми шумо итоат мекунад неки майнаисуре сари шумо гапи дигаро ба дода мешавад а ҳама роҳи осона мековад а ҳама роҳи хитригия мековад барои ҳамон насиҳат ҳар кас ба маъқул нест вақте ки баъзе вақт ман ҷиҳанома насиҳат мекунам нигоҳ мекунам рӯша труш карда мана ин хел нигоҳ мекунад писарам ман ба ту ягон чизи ганда гуфтам не аба чи ба ин хел ту нидавол нишистӣ нороҳат шудӣ чибаки برای که آدم از چیز گندگی دست کشد و شخصیت بزرگ خودش به تربیه کند و دائما با بالای خودش کار کند دائما برای همون اهم جزء بدن شما با اهم تنبل این معنی سر شما است شما باید که وای به راهبری کنید اگر وای به شما راهبری نمی کنید وای نپراتیف شما کار میکند وای رقیب شما میشه یاردمچه شما نمیشه شود. барои ҳамон тарзи фикронаи мардуми камбағал аст тарзи фикронаи мардуми сарватманд агар ки шумо тарзи фикронаатона фикронаи сарватмандиро ба худатон тарбия кунед ояндаи шумо хеле хуб аст ояндаи шумо хеле бузург аст байни мардуми камбағал сарватманд ягона чизе ки мардума фарқияташ ҳаст ин тарзи фикронаш аст чӣ баки ҳама таваллуд мешавад ё духтарча ё писарча 99 фоиз одамое ки имрӯз ман шумо мебинем ки сарватманд ҳастанд аз рӯзе ки во таваллуд шудан во сарватманд набуданд 99 фоиз чемпионо бинед брусли бинед тайсон дигар дигар чемпионо одамои муваффақи дунё музыкантҳо спортсменҳо миллионеро миллиардеро олимо художникҳо ҳами ҳаминҳо бисёртараш ё духтарча таваллуд шудагиаст ё писарча ана ҳаёт ин барои ману шумо як шанс метиҳад ки чӣ хел инсон шуданад ҳар як инсон худаш интихоб мекунад чӣ хел инсон худаш ба тарбия карда шахсият сохтана қана кун тарзи мардуми э, фикронаи мардуми камбағал ва фикронаи мардуми сарватманд ҳамватанони азиз боре дигар мегӯям ки шумо бояд ки аз ҳосили меҳнати ҷисмонӣ дур шавед ҳосили меҳнати ақлия ба даст овардан ёд гиред майнаи сари шумо ба монанди ҳамин замин ҳаст ба монанди ҳамин агарот ба монанди ҳамин замин агар ки дар ҳамин замин шумо меҳнат накунед алафҳо ёбоӣ бисёр мешавад майнаи сари шумо ба ҳамин монанд аст вақте ки шумо китоб намехонед вақте ки шумо болои худатон кор намекунед вақте ки шумо мақсад намегузоред аз паси мақсадатон аз дунболи мақсадатон намеравед шумо чӣ мешавед шумо ҳаётатон доана ранг анао агароде ки алафҳо ёбои бисёр аст ана ҳамон хел майнаи саратон ба гапҳои кӯча гапҳои бемазмун аз сабабе ки 78 фоизи мардуми мо китобхон нест дар имрӯз барои ҳамон бисёртар агар ки шумо ютубро тамошо кунед ё ки инстаграмро тамошо кунед ё контакт ягон чи бинед ки чизҳои фарҳангӣ мисол э, шумораи тамошобинаш бисёр аст ё ки манаин чизҳои э, ҳазлу шӯхи бемаъно гапҳои холӣ гапҳои нодаркорӣ баромадҳои ҳамон влогорае ҳозир бисёр садҳо ҳазор просмотр мегирад ки гапҳои пуч А барои чӣ? барое ки 6-7 фоизи халқи мо ҳамон мардуме ки китоб намехонад ҳамоно ба ҳавасаш аст ҳамоно ба гӯш мекунад амона вақте ки шумо фикронаи шумо фикронаи камбағлӣ ҳаст вақте ки шумо китоб нахонед вақте ки шумо болои худатон кор накардед баъд ҳамин чизҳо ба ҳавас пайдо мекунед ман гуфтанӣ ҳастам ки одам одам тез худаша аз даст бой додан метавонад чибаки имрӯз ин интернет дигар чизҳо ҳама доступне шумо бояд интернета истифода баред барои шахсияти бузург сохтан барои илм омӯхтан барои бизнес сохтан не ин ки барои дигар чизҳо тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд як чандта мисол меберам мардуми камбағал то есть панҷоҳи панҷта фарқияти шумо омӯхтагӣ ҳамина ин научне исследование гурзонда ин открити ман ҳаст панҷоҳи панҷта фарқияти мардуми камбағал ва сарватманд як мардуми кам якум мардуми камбағал доимо фикр мекунад агар ки агар ки ман сарватманд мебудам агар ки ман оилаи пулдор ба таваллуд мешудам агар ки ман ба як кас ҳозир ёбам ки ягон кас спонсировать кунад ёрдам кунад агар ки ман падару модар медоштам агар ки ман касале намешудам агар ки ман ба як партнёри хуб пайдо мешуд агар ки ман ба вақттар сар солҳои навадум сар мекардам агар ҳозир ҳама ҷо ба агар ками конкуренсия мушоҳида намекард агар ки ман тоҷик таваллуд намешудам ягон давлатҳои дигар ба пешқадам ба пештатар ба агар ки ман тақдирам ин хел вазмин намебуд агар ки ман сал донотар мебудам агар ки ман ин хел тамбал намешудам агар ки ман оилаи серфарзанд ба таваллуд намешудам агар ки ман ба як кас шанс медод агар ки ман як одаме во мехӯрам ки роҳи кор ман ба нишон медод агар ки ман маълумоти олӣ дуруст мегирифтам агар ки ман ба ҳозир пул бошам ман медонам чӣ кор кунам анами агар ки ман ин тарзи фикронаи мардуми камбағалӣ аст шумо ҳазор бор ин гап мумкин ки шумо ба монанди ҳамин гапҳои ман сарат фикр бошад ё ки мумкин ки сал дигартар бошад неки агар шумо дар саратон хаёл бошад ки пул бошад худамам бизнес мекунам пул бошад худамам ин кор кардан метавом агар ки налога пас кунанд манам рафта тоҷикистонам бизнес карда метавом ё ки дигар чӣ ман гуфтанӣ ҳастам ки шумо решапайвандат қатъи фикронаи камбағалӣ дорӣ барои ҳама қадар ин кора ту ягон вақт карданам наметавӣ чиба ки фикрона ҳаёти одаме месозад мардуми камбағал доимо худашон ҳамин қатъи таскин метиҳанд бале мумкин ки шумо туре мумкин ки шумо вы праве не ки шумо худатон худатона таскин метиҳед дилтатона таскин метиҳед не ки ин ба шумо ягон натиҷае намедиҳад сифати умри шумо дигар намекунад ҳаёти шумо ба дигаргуни намебиёрад мардуми сарватманд чӣ хел фикр агар ки мардуми камбағал агар ки гуфта фикр кунад мардуми сарватманд чӣ хел савол мемонад чӣ тавр ман ин корро бояд кунам чӣ тавр ман ин мақсадамро бояд амалӣ кунам кадом илмҳое омӯзам кадом ҳунарое омӯзам ки ба ман осон шавад кадом одамо хатти шунос шавам кадом роҳҳо шаёбам чӣ қадар ман ба капитал дар кор меша барои ин мақсадама амалӣ карданам тост мардуми сарватманд ҳар бор худашо манин савол метиҳанд чӣ тавр чӣ кунам ҳама вақт ҳаракат карда амал мекунанд барое ки ба мақсадашон наздик шаванд дуюм мардуми камбағал тарзи фикронаи мардуми камбағал он аст ки мардуми камбағал э, фикронаи э, норасоя доранд тоест бедни люди мыслит категорами нехватки фикронаи норасоӣ ҳаёти одам ба вай пурра шуда рафтан мегирад ҳамин фикронаи норасоӣ худи гена қате ва клетка қате гена қате ҳафт пушти одам ба мегузарад ин чизҳое ки ман гуфтанам тарзи фикронаи инсон авлодан мегузарад ҳафт пушти шумо ба анакон мардуми агар ки мо ҳафт пушти пешанги мо нигоҳ кунем доимо норасоӣ ҷанги якуми ҷаҳон ҷанги дуюми ҷаҳон мушкилӣ ғарибӣ камбағалӣ бадарғагӣ азоб ана ҳамон бисёраш ҳозир мардуми мо ба доимо роҳбар дар кор мардуми мо доимо гуфтан дар кор мардуми мо доимо хала карда истодан дар кор ҳамин чи асрош қатъи омодагӣ одат шуда мондагӣ барои ҳамон нигоҳ кунед мардуми камбағал тарзи фикронаи мардуми камбағал норасоӣ аст ҳаме чӣ ба норасоӣ мебинад ҳаме чӣ ба фақат доимо фикри норасоӣ дорад дар сараш танҳо ҳамин фикронаи норасоӣ шашта симптом дорад мана китоби тоҷикиш ба ҳаст а русиш ба русиш ба мана ин хела стратегия мешинем ба гатиқи бедних ёфтахоне чибаки ман агар ки ин ҳозир дар бораи ин шаш симптом гап занам ду соат вақт мерад камаш ба барак ва ёфта худатон мехонед ва аз дарунаш мехонед ман баъзан гуфта мегузарам мардуми камбағал фақат фикри норасоя мекунад рӯз тоша ба ҳисоб мекунад лечение ба намерасад хӯрока ба намерасад оилик ба намерасад ана ремонт ба намерасад доимо фикри норасоя мекунад вақте ки шумо доимо фикри норасоӣ кардед норасои шумо ба зиёд шуда рафтаам меирад чӣ ваки фикратон ҳавай ба банд чизе ба ки диққататона шумо нигоҳ кунед ҳамин майни сари одам ин як қувват дорад як қуввати аҷоиб дорад ман шумо бигуфтам ки манаин курта манаин фотоаппарат ё ки манаин камера манаин компютер манаин самолёт ино ҳамаш результати фикри одамай натиҷаи фикри одамай ҳамино қуввата як вақте ки шумо диққататона гуҷо направид мекунед ҳамон қувваи умственни энергия мо мегӯем ҳамин қувваи майнаи сари шумо ҳамон ба бурафт вақте ки шумо ҳамин шумо э, направед мекунеду диққататона норасоиба мепартед мана мисол ҳамавақт норасои пешатон мебиёд худатон ба баъд нобоварӣ сар мешавад вақт намерасад пул намерасад саломатӣ намерасад баъд кадом соҳаи ҳаёта бинед инҷи ба норасоӣ унҷи ба норасоӣ доимо норасоӣ а мардуми сарванманд бошанд чӣ хел фикр мекунанд бедни мислит категорами нихватки богати мислит категорами изобилия мардуми сарванманд фаровонӣ тарзи фикронашон фаровонист чӣ гуфтаги гап фаровонӣ диққат кунед чӣ гуфтаги гап фаровонӣ фаровонӣ ману шумо гуфтем ки ин ҳаме чизе ки ману шумо дида истодем як вақте фикри инсон буд техника лекарства самолёте ҳаме ҳамин чизҳо диққат кунед дар сари шумо фикр аст дуруст анакун а ин маълум мешавад ки фикри инсон ин як ашёе ҳаст ки аҳвай ин маҳсулотро месозӣ ин ашое аст ки мана ин доска сохтааст здание сохтааст света сохтааст дигар чизҳо сохтааст мо гуфтем ки мана ҳосили меҳнати ақли чи қастту ҳосили меҳнати ҷисмонӣ чи қаст ҳосили меҳнати ақли миллион результат медиҳад ҳосили меҳнати ҷисмонӣ як меҳнат як результат пана кун агар ки фикри инсон ин як ашё барои ҳамин чӣ бошад агар дар сари шумо фикр тамомшавӣ дорад кадом рӯз бедор шудед ки саратон ягон фикр нест фақат сари мурда ба фикр нест одами зинда ба як фикр ҳаст анако чӣ хел фикрро дар саратон пайдо мешавад аз худи шумо вобастага шумо чӣ хеле ки худатонро тарбия кунед ҳамон хел фикрро пайдо мешавад анакон барое ки шумо мишленатонро созед аз чӣ сар карданатон дар кор се та чи фикронаи шумо месозад се та чи ояндаи шумо месозад шумо метонед ки аз любой одам пурсед ки аз ҳар шахсе пурсед ки се та саволтиед шумо дарк карда метавонед ки оянда даҳ сола бист сола умри ин одам чӣ хел мегузарад якум кадом китоб хондаест додӣ чунак китобе ки шумо мехонед вай фикронаи шумо таъсир мекунад дуюм рафиқат кист муҳит ҳамсӯҳбатат кист ки қатти ту бисёртар дӯстӣ дорӣ сеюм устодат кист анамин сета чӣ шахсияти шумо месозад кадом китоб мехонед рафиқатон кист то есть ҳамсӯҳбататон чӣ хел одамо ҳастанд среда муҳит кадом муҳит ба шумо суҳбат карда гашта истодед сеюм чӣ сеюм устоди ту кист шумо устоз гиред вақте ки шумо мехоҳед ки сарватманд шед шумо бояд ки майнаи саратона беҳад эҳтиёт кунед ранги ҳамин оина бар ин шаффоф нигоҳ доред ки суханои ҳар хел нодаркори блогера гӯш накунед агар ки ҳавай шумо ба ҳамун сухан ҳаёти ин дунё охирататон ба фоидаш нест гӯш накунед ҳамон ҷамъияте барафта суҳбаташа гӯш кунед суҳбат кунед ки ҳар як сухане ки мегӯед як кас ба фоидаш бошад ҳамон суханае гӯш кунед ки шумо барои ба мақсадатон расидан ёрдам кунад ҳам ту халастой ҳам ту рафта хай рафтам якдам шинем ҳам ту равам не мумкин нест одаме ки мехоҳад ки муваффақ шавад бояд боад ки ин хел рафтор накунад бояд ки туй гардака бас кунад бояд ки гап гардака бас кунад <laughs> пур аст одамое ки шабрӯз гапгардию чойхӯри хате умраша мегурзонад значит ин интихоби шумо не ки дарсҳои ман барои ва шахсое аст ки мехоҳад ки бузург шавад барои ва шахсое аст ки мехоҳад ки олим шавад мехоҳад ки болои худаш кор кунад баъд аз мурданаш таъриха созад таъриха на танҳо мехонанд таъриха менависанд кио менависанд тариха ҳамон шахсое ки мана инҷи ба кор карда истодааст ҳамон шахсое ки аз чӣ гум болои худаш кор карда шахсияти худаша сохт сеюм мардуми камбағал мардуми камбағал тарзи фикронаи мардуми камбағал фикр мекунам баъд мекунам тоест бед не думат категора ме буду делат потом баъд мекунам баъд забон меомӯзам баъд пул ҷамъ мекунам баъд ин спорт заниматься мекунам баъд хай ин кора мекунам хай бадтар имрӯз нашуд то есть доимо откладывать на потом доимо бад мекунам а сабаби ки шумо доимо бад мекунам гуфтан гирифтед не ки шумо медонед ки ҳаёти шумо ба ҳаст баъзе чизҳо ки ба ғайр аз худи шумо ягон кас ин корро намекунад ман як варақа гиреду нависта фуред як варақа гиреду маслати ман як варақа гиред нависед сета проблемаи ҳаётатонро нависед варақа гиред нависед сета проблемаи ҳаётон барномаи астановид кунед вараққа гиред нависед сета проблемае ки ҳаёти шумо ба ҳозир ҳаст анакун ӯйла кунед ҳамин сета проблема як сол пеш буд шумо ба ё не аз се баъзе ҳамин пунктҳо се сол пеш буд ё не панҷ сол пеш буд ман медонам ки буд агар шумо диққат карда буред мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳамин проблема ҳаёти шумо ба буд баъзе ин проблемао даҳ сол пеш буд шумо ба ҳозирам ҳай чӣ ба шумо ҳозирам ва ҳал накардед чебакин шумо постоянно фикронатон ҳамон зураш нарасидан аст роҳи ҳаллаша ёбад барои ҳамон шумо ман гуфтам ку майнази сари одам а ҳама тамбалтарин узви одам аст фақат ина оқим мепартод баъд мекунам мардуми сарванманд бошанд чӣ кор мекунанд тарзи фикронаи мардуми сарванд решителнест тоест мегиранд ҳал мекунанд ҳалле кора мекованд ман ҳамин проблема ҳаст диққаташона ҳамон ба ҷалб мекунанд фокусируются на это максимально диққат карда фокус фокус вақте ки шумо фокуса направен мекунед диққататонро ҳамон проблема направен мекунед шумо омӯхтани ҳавас сар мекунед вақте ки шумо натарсида чашми кушода ҳамен рӯ ба рӯ мешавед вай проблема қатӣ шумо вай омӯхтан мегиред вақте ки ва чӣ қадар шумо омӯхтан гирифтед шумо ҳамин соҳаба доно шудан мегиред эксперт шудан мегиред профессионал шудан мегиред аста-аста шумо мебинед ки шумо ин проблема чӣ хел ҳал карда метавонед ягон мушкиле нест ки инсон ҳал карда натавонад мехоҳем ки шумо фаҳмед дар ин дунё ягон хел мушкиле нест ки одам ҳал карда натавонад ба ғайр аз марг ҳамин мушкиле ақли одам мегирад агар ки ҳамон бад диққаташа ҷалб карда ҳамон чизе ки намедонад омӯзад нигоҳ кунед диққат формуле ки ман дар девори офисам нависта худам итоат мекунам барои ман шиори умри ман аст фокус, самообразование, энергия и действие. Чи гуфта гап? Ҳар як проблемама, ҳар як соба, диққат максимум. Дуюм, барое ки вай профессионално ҳал куни самообразование, то есть худ худ ада болои худ мехони. Ҳамон илме ки дар кор аст меомузӣ барои ин масъала ҳал кардан. Сеюм, энергия. Постоянно ту ба энергия дар кор. Вақте ки қувват нест, ту ичко кардан наметавӣ. Барои ҳамон доимо спорт, доимо меҳнат. Чорум, действие амал амал карданад дар кор то амал накунӣ ин корро намешавад то амал накунад олсам одам ин чизро ҳал карда наметавад чорум фарқияте байни мардуми камбағал сарватманд мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш чебаки ҳамин хурдӣ майнаи сарвайба ҳамин пул нигоҳ кунед ассоциатсия тасаввуроти ҳамин пул гӯядага сари инсон ба образи пула расход кардан мешавад кайфу саво кардан маишат кардан пайдо мешавад аз худи хурдӣ то калонӣ аз сабабе ки ҳамин хурдӣ ба кӯдак ба дасташ пул метиҳем мегӯем ма якчи худат ба хар на марожне хар худат ба на конфет хар худат ба ма ягон чизи ширини хар худат ба ҳамон майнаи сари ҳамон ба ҳамин ҷо мешавад то худи калон шуданаш ҳамин дасташ ба пул афтид ё ки калимаи пула фаҳмид тасаввур пайдо мекунад ки ин пул ин худе ки пул агар даст дад ту доимо бояд вай расход кунӣ барои ҳамун мардуми камбағал ҳаловат мебарад а пула расход карданаш а мардуми сармоя ҷамъ карданаш мардуми сарватманд медонад ки нигоҳ кунед <laughs> маленьки веши принесут маленьки рад аст ҳамин чизи майда камака кутуба ҳаловат мебиёрад мана мисол гӯем агар ки шумо адкас кунед агар ки шумо хутунед ки даст кашед аз расходҳои беҷоя мана мисол гӯем шумо метавонед ки мороженое харед шумо метавонед ки ҳар рӯз либос харед шумо метавонед ки ҳар рӯз ресторангардӣ кунед شما کم که کس کنید ممکن که شما کمتر پول پول جمع میکنید که تلفن میخرید اگر که تلفن کنید شما ممکن که یک روز نگه پول جا بدید با چیز ماشین اگر که این چیزهای مایده دست کشید از اگر که ماشین دست کشید شما خونه با میشه دقت کنید чиз майда ҳаловаташа майдае аз чизе ки шумо мана мисол аз ин хонагирио тӯйкуни ин чизҳо камакак акаке камакак ҳамин тӯйкунио вай оқиб ба парте дусе сол бадтатар мекунам гуфта ҳамон капитала ҷамъ кунеду корхона созед ҳаловати корхона тамоман дигар чубаки вай корхона шумо ба шабу рӯз даромад додан мегирад ба аз даромади ин корхона мошин харед хона харед либос харед либос беҳтарин пӯшед дар ин дунё як бор ману шумо зиндагӣ мекунем а хотир набароред барои ҳамон мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш мардуми сарватманд ҳаловат мебарад аз капитала ҷамъ карданаш вай капитала ҷамъ кардан барои чӣ барои сармоя сохтан барои корхона сохтан барои инвеститсия кардан фаҳмидед анакун панҷум фарқи фикронаи мардуми камбағал сарватманд мардуми камбағал фақат фикри экономия мекунад инҷи ба экономит кунам усум ба экономит кунам камтар барои ҳамон ваё калимаи экономия тасаввур мекунад ки итоат касибе худа ҳаме чи маън кардан гӯш нагаштан либоси нағз напӯшидан фарзанда нағз нахӯрондан пиёда шаҳр ба гаштан و یا گمون میکند که همین طور قطعی پلدار میشه سروتمند میشه مردم کمبغل همه خیل فکر میکنند نیکی من گفتنیم که خداوند نغز نمیبینه وقتی که شما اکنامی پیشکی میکنید چی با؟ چی با که خداوند همه چیز صحیح هست دلکشو ده دولت خود سروت خداوند تمام شوی ندارد من بسیار نوچ نسلی دوانی دارم کسی که اکنامی کردن میکند حرکت میکند که اکنامیت کند های کم کند اکنامی کند аз як тарафи зиндагиш як мушкили нав пайдо мешавад ё ки мебинед ки мошинаш мешиканад ё ки мебинед ки фарзандаш касал мешавад ё ки мебинед ки ҳамин ягон ҷо налог мебиёд штрафаш мекунад ё таможни ё ки ягон бурош брак мешавад ё ки мебинед ки ҳамин ҳамсоя об апартовада хонаша об зер карда ё ки сантехника мешиканад мақсади гапам ки як неожиданный случай пайдо мешавад як катастрофа пайдо мешавад ки ҳамон пул бо дувайной расход мешавад итоге бароҳамон экономия пеша нагиред мардуми камбағал тарзи фикрони экономит то есть экономия а мардуми сарватманд бошад управление экономия накунед управление ёд гиред ҳамин пулатона управлят кардана ёд гиред ёд гиред ар рӯи ҳамон даромадатон зиндагитона сохтана қарз нагиред кредит нагиред ёд гиред пулатона управлят кардана ки ҳамин пулатон шумо ба оянда ба дастари пиронсариятон да ҳаме чӣ ба шумо ёрдам кунад дидед мардуми камбағал экономит кардан ҳаракат мекунад мардуми сарватманд не шумо бояд ки нағ зиндагӣ кунед средне зиндагӣ кунед бас шарт нест ки шумо саҳар ба бриллианту тилло завтрак кунед шарт нест ҳамин ҳамин одаме пулдорам камбағалам ҳамаш як каровот ба хоб мерад ин хеле нест ки каллаш як этажба почакаш як этажба бошад ҳамаш як тарелка ба афқон мехӯрад як курта мепӯшад умрами хеле тез мегузарад бароҳамон шумо бояд ки тарзи фикронае сарватмандӣ дошта бошед вақте ки шумо тарзи фикронае сарватмандӣ доре ин барои шумо ояндаи шумо мекушояд ҳамватанони азизу гуроме майнаи саратона эҳтиёт кунед дар муддати як моҳ ҳар рӯзи шанбе ман дарс мегӯм дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманди камбағал чорта дарс метиҳам як сол дарс метиҳам ман ин моҳ дар бораи фикронагам мезанам барои фикронаи сарватмандия сохтан ки худатон ба боваритон зиёд бошад а урфу одатҳои ганда даст кашидан аз ҳаме мушкилиҳо шумо ки дур шуданатон дар корай вай привичка мегӯн шумо одати сарватманди мардуми сарватманда бояд ки худатон бошед характери мардуми чемпиона бояд дошта бошед баъд ин мушкилиҳои ҳаёта паси сар кардан метавонед барои худатон ба боваритон зиёд буданаш дар кор баромн як моҳи аввал ман дар бораи фақат фикронага мезанам а як маҳи дигар дар бораи пул гап мезанам бо як маҳи дигар дар бораи даромад сохтан гап мезанам бо як маҳи дигар дар бораи корхона сохтан як сол шумо ки мана гӯш кардед ана ду соле дигар ки ин чиза таҷриба ба амал овардед як бор мешад ду бор намешад як бор хато мекунед ҳеч гап не хотиратонба биёред правописане ки мактаби миёна ба мани шумо ёд додагӣ буданд мактаби миёна ба мани шумо ёд гирифтаги будем ҳар як ҳарфи а манамани хел буд мумкин хотиратон бошад ҳамин чи ман ба бисёри одам мекунад ман ин технология ба шумо ҳам васия кардане ҳастам ҳар боре ки ягон коратон пеш намерад ҳар боре ки ба мушкиле вомехӯред анамин технология хотиратон ба биёред ману шумо ҳар якта ҳарфа ҳазорҳо бор навистем ҳазорҳо бор то оне ки ёд гирем мактаби миёна ҳаме ману шумо ба исбот кард ки любой инсона омӯхта мешавад мактаби миёна исбот кард ки ҳар як шахса омӯзанда мешавад агар ки хоҳиш дошта бошад мактаби он ҳаме мардуми дунё хондану нависта ёд дод агар ки ману шумо хоҳиш кунем ману шумо хондану нависта ёд мегирем ману шумо илмдор шуда метавонем корхона сохта метавонем сарватманд шуда метавонем ҳамватанони азизи гуромӣ шумо барномаи чашмаи умедро гӯш карда истодед дар шабақаи дифилм мумкин ки дар дигар телевизионҳо шавад ин барномаи мо дар дигар каналоам мо ҳаракат мекунем ки бошавад ҳамватанони азизи гуромӣ ахотир набуроред лайк монед дар таги ин канал тақсим кунед поделитса кунед ҳамаи ёру рафиқатон ба ҳамаи шиносатон ба ҳамаи партнёротон ба ҳамон инсономе ки шумо мехоҳед ки вайҳо муваффақ шаванд кадом одаме ки шумо орзу доред ки дуо мекунед ки вай шахси бузург шавад ба ҳамоно барномаи моро пешниҳод кунед ҳаракат кунед ки ҳар чизе хубе ки ҳаёти шумо ба пайдо мешавад хубе паҳн кунед агандагиро чашм пӯшед ҳар чизе ки хубӣ дар ҳаёти шумо пайдо мешавад инам як тарзи фикронаи мардуми сарватманд ай мардуми сарватманд фақат сухани нека паҳн мекунад як некия паҳн мекунад мардуми камбағал бошад фақат чизҳои нодаркора чизи ганда тиллоя ба дастатон гиред ёк ягон чизи чирки нагиред чирки нагиред як чизи чиркин чизи чиркин бӯй дорад чизи чиркин исбот ба мунтазир нест худаш ҳамон бӯяш баред ман як помидори вайроншуда як картушкаи вайрон шуда гире бӯй дорад ва бӯи худаш қати худаш мерафтан мегирад тилло як гиред тилло ором аст бӯй надорад а худаш гап намезанад ин чӣ гуфтани гапам гуфтани ҳастам ки ману шумо бояд ки ману шумо тамоми хубие ки ҳаст дар миллати мо тамоми нағзие ки аст дар ин ватани мо бояд ки тамоми дунё ба нишон додан тавонем ману шумо бояд ки ҳар якта мо сабабгоре шавем ки ҳар як бародару хоҳаре мо сабабгори дигаргунии ҳаёти ҳаво шавем برای ما اگر شما با دیگر هموطنای ما همین خیلی ارزو دارید که وطن ما به پیش رود البته لایک مونید البته تقسیم کنید البته رای کنید این به مقصد اون نیست که شما این به مقصد پول کار کنی و این نیست این قدر پول بسیار هم نمیگیرد این یوتیوب این چیزا فهمیدین نه که من گفتنی هستم که اگر که شما ممکن که یک لایک شما ممکن که یک آدمی که شما رای کردید همین سببگار میشه که تقدیر هوای دیگر شود تا هفته آینده برنامه چشمه امید бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.